Filipiana quatre cinq Philippien quatre cinq. Filipiana quatre cinq ary efa hita dia efa kitsika amin'ny anaran-tompo manao hoe. vao mendriky ny fibebahana izany dia ny tsirairay avy tena mahita mihitsy hoe ity olona ity tena mandefitra, ity olona ity tena mora alamina, tsy be korontana, mahay ny zavatra rehetra. Izany hoe n'inon'inona zavatra miseho dia tena tsy tsy taitra, calme foana izany isika ao anatin'ny tontolo iainantsika. Izay izany ilay hoe mandefitra. Ary mahatonga ny olona, indrindra ny kristiana, ny tena mahatonga ny olona kristiana tsy mahay mandefitra dia izao, satria ny kristiana rehefa tena mahay baiboly, rehefa mahay ny tenin'Andriamanitra, dia tena sarotra be mihitsy satria miseho tena hoe manana ny fahefana rehetra, manana ny fahalalana rehetra dia lasa mieboebo, araka ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahalalana mampieboebo. fontsika, ny fanahintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Tena hoe amin'ity andro anio ity dia mangataha ilay fanahy masin'Andriamanitra hampafantatra antsika inona ny zavatra rehetra tsy tanteraka nataontsika, inona ny zavatra rehetra mbola hoe fakofako-pahotana any anatintsika ihany, inona ny zavatra rehetra mbola tsy mamehy voninahitra an'Andriamanitra ao anatin'ny fontsika, anatin'ny saintsika, anatin'ny masontsika rehetra any. Angataho satria Andriamanitra dia izay fanahy masina dia mampafantatra antsika ny zava-miafina rehetra. Ka anio, ny Tompo dia miteny amintsika fa. Izay manatona Azy dia tsy ho laviny. Ka teneno amin'ny fonao, amin'ny vavanao, ny zavatra rehetra, fa Izy dia manadio antsika mivavaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Hivavaka isika. Andriamanitra, mbola miantso Anao indray mandrakariva, Tompo, satria renay indray ny Teninao manambara aminay fa tokony hanana fandeferana tokoa izahay, Tompo, eo amin'ny fiainanay, Noho izany ry havana dia ambara fa voavela ny olon-kareo noho ny anarany masina. Amen. Mahazo mipetraka isika. Izao tsika dia tonga eo amin'ny fotoanan'ny ankizy a. Dia rehefa vita ny fotoanan'ny ankizy a dia mihira ny STK. Dia mangataka ny tompon'andraikitra mba hiakatra aty anoloana. Prions. Seigneur Dieu, notre Père, le Dieu Tout-Puissant, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs. Nous te rendons grâce, Seigneur, et nous voici encore ce matin. Nous te remercions, Seigneur, pour euh, la grâce que tu renouvelles pour chacun de nous encore. Merci de nous avoir protégés, merci de nous avoir donné du repos durant cette nuit et merci parce que nous pouvons encore venir dans ta maison ce matin, Seigneur. Seigneur, euh, merci pour euh, ta présence parmi nous parce que ta parole dit que si deux ou trois s'assemblent en ton tu règnes au milieu d'eux. Merci parce que tu es là parmi nous et je te prie, Saint-Esprit, d'agir encore dans le cœur de chacun ce matin. Que chaque parole, Seigneur, que nous allons recevoir aujourd'hui, que nous puissions, Seigneur, euh, euh, le garder dans notre cœur et euh, aussi que cela, Seigneur, puisse nous apporter la joie et la paix dans le cœur. Je prie, Seigneur, pour nos amis qui ne sont pas là. Je te demande de les garder là où ils sont, de les bénir là où ils sont aussi. Et je te remercie, Seigneur, pour le cœur de chaque enfant. Merci pour leur soif de te connaître aussi. Et je te demande vraiment, Saint-Esprit, que tu agisses en eux ce matin et que euh, tu prépares leur cœur, que tu prépares, Seigneur, euh, à recevoir ta parole et que euh, vraiment que chaque leçon qu'ils apprennent, Seigneur, pour que ce soit aux cinq minutes ou que ce soit durant les temps que nous passons ensemble, que vraiment, Seigneur, que tu leur donnes la mémoire afin qu'ils puissent se rappeler de chaque parole, Seigneur, pour que chaque parole qu'ils reçoivent, Seigneur, les accompagne dans leur vie d'enfants, de, jeunes et d'adolescents aussi. Et euh, merci infiniment. Et prends le contrôle, Seigneur, et prends euh, toute autorité maintenant. Et c'est en ton Jésus, que j'ai prié. Nous avons prié. Amen. Vous pouvez vous asseoir, merci. Euh, ça fait longtemps. je ne sais pas euh, c'est pour les... Du coup, je m'adresse aux, aux, jeunes et à la STK qui étaient à la, à la soirée chez Angela et Yad. Est-ce que vous vous rappelez un petit peu euh, la parole qu'on avait partagée ou pas donnez-moi juste le chapitre, euh, le livre qu'on avait lu. ne se rappelle. Ouais, voilà. C'était dans le psaume 91. Et euh, dans le psaume 91, on va directement voir euh, le verset 1. Yaz, est-ce que tu peux afficher, s'il te plaît, euh, juste le verset Donc voilà, j'ai un parapluie. Imaginons que ce parapluie, en fait, euh, que j'ai dans les mains là, il représente Dieu. Le verset 1 là, qu'on peut voir, celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Donc imaginons que ce parapluie représente Dieu. Quand on dit celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, c'est-à-dire que avez compris Ce parapluie, c'est comme, il représente Dieu. Donc essaie de me mouiller un peu, genre. Voilà. Vous avez vu ou pas Tu peux refaire euh, un peu, s'il te plaît Voilà. Donc, quand je m'abrite, en dessous, je suis protégée. Alors que si je ne m'abrite pas, voilà, je viens de faire mes cheveux en plus. je ne suis pas mouillée. Et euh, voilà un petit peu le message que euh, je voulais vous partager ce matin. C'est que le plus important, en fait, euh, avec Dieu, l'important, c'est de se mettre tout près de lui pour être protégé et se mettre sous son abri. Je vais vous faire un petit exemple, du coup, par rapport à cette parole. Euh, du coup, on avait reçu cette parole-là, euh, c'était il y a trois semaines, trois semaines, ah, quelque chose comme ça. Et puis, euh, en fait, la semaine d'après, j'étais en week-end avec des amis. Et à savoir que parmi ces amis-là, en fait, j'avais une copine qui était testée positive au corona. Et euh, du coup, quand elle a eu réponse, on a dû se mettre euh, en quatorzaine, du coup. Voilà pourquoi vous ne m'avez pas vue la semaine dernière. Et du coup, euh, pendant, pendant la quatorzaine, en fait, il fallait faire un test. Et en attendant de faire le test et tout, j'ai vraiment prié au Seigneur que je me suis tournée vers lui et, et j'ai prié et j'ai dit Seigneur, s'il te plaît, protège-moi de ce virus et euh, je lui ai même dit, oui, Seigneur, c'est toi mon refuge, euh, c'est en toi que je me confie. Et euh, il m'a répondu, c'est ce qu'il a fait. Il m'a protégée et du coup, bah, en faisant le test, j'étais négatif. Et euh, pendant, pendant ce temps-là, vraiment, je rends gloire à Dieu parce que cette parole-là, on l'avait reçue juste avant. Et pendant tous les quatorzaines-là, c'était la parole que je m'étais répétée et tout que voilà, que c'est, je me protège à l'abri du Seigneur, à l'abri du, Seigneur Tout-Puissant, à l'ombre du Tout-Puissant. Et euh, vraiment, je vous invite les enfants à, faire la même chose, qu'importe ce qui se passe, bah voilà, que vous soyez toujours proche de, Dieu, que vous, vous toujours de lui. Et euh, à Dieu seul soit la gloire. Amen. Euh, j'invite la STK à monter du coup pour euh, chanter. notre Dieu, notre Sauveur. Merci Seigneur pour euh, ce jour nouveau, Seigneur, que tu nous accordes, qui est un jour nouveau, un cadeau, Seigneur, de toi, un sujet de, joie et d'allégresse, Seigneur. Et Seigneur, merci infiniment, Seigneur, pour, euh, pour ce jour. Merci pour le souffle de vie, Seigneur, que tu as renouvelé, Seigneur, en chacun de nous. Merci pour euh, le cœur, Seigneur, de chacun. Et tu vois, Seigneur, oui, le cœur de chacun, Seigneur, et cette soif, Seigneur, de te connaître cette soif, Seigneur, de d'apprendre plus de toi, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, pour cela. Je veux te rendre grâce, Seigneur, pour euh, ta parole, Seigneur, que tu nous as transmise, Seigneur, euh, ce matin, par euh, ta serviteur, Seigneur Tia. Et Seigneur, que cette parole, Seigneur, soit ancrée en nous. Que, qu'en fait, qu'importe dans toutes les situations, Seigneur, que nous nous reposons en toi, Seigneur, parce que tu es notre abri, Seigneur. Et nous sommes à l'abri, Seigneur, avec toi. Tu nous protèges, Seigneur, partout où l'on est. Tu es là près de nous, tu te tiens à nos côtés, Seigneur, et tu ne nous abandonnes pas, jamais, Seigneur. Et quelle joie, Seigneur, que, que, que d'être ton enfant, Seigneur. Et je prie, Seigneur, vraiment que, que, ta parole soit ancrée en nous, Seigneur, et que nos vies, Seigneur, te glorifient, que nos vies, Seigneur, oui, te rendent gloire, Seigneur, dans, dans tout ce que nous faisons. Et merci, Père, pour ton amour, merci pour la joie que, que tu mets en nous, Père, pour cette paix, Seigneur, qui, cette paix divine, Seigneur, qui surpasse, Seigneur, euh, ce qu'on peut, tout entendement. Et Seigneur, euh, tout ça, c'est grâce à toi. C'est toi qui, qui, qui mets ça en chacun de nous, Seigneur. Et vraiment que toute la gloire te revienne, Père, en ton nom que j'ai prié. Amen. Mankasitraka Rakizy satria mino aho fa tena hoe faly ny Tompo mahita ny ezaka, mahita ny fifalianareo aho, midera azy, mankalaza azy, mamehy voninahitra azy ary marina tokoa ny teny fa izy irery ihany no fialofana mafy ho antsika, izy no batterie. Fialofantsika, fantatsika fa tsy mahay faniniana tokoa isika raha misaraka Aminy. Ankehitriny isika dia hitsangana hanao ny hira alohan'ny handraisantsika ny Tenin'Andriamanitra, dia hitsangantsika ny hira deux cent quatre vingt trois ny teninao rehetra, andininy voalohany sy faharoa ihany. Deux cent quatre vingt trois. Vavaka isika tompoko. Tonga ny fotoana Jesosy hitenenanao sy hanambaranao indray ny hafatrao aminay vahoakanao. Misaotra Anao Jesosy satria mbola Ianao no nitaona anay tsirairay avy. Mbola afaka indray zahay tonga eto amin'izao toerana izao. Mitady Anao zahay, mila Anao zahay ary mangataka ny herin'ny Fanahinao Jesosy. Arotsahy aty anatinay tsirairay avy mba hitari-dalana anay. Ampahazava Jesosy a, izay rehetra tianao ambara satria Ianao dia manakambara mandrakariva aminay. Jesosy a amizao ora sy fotoana izao ara mino sy matoky aho Jesosy fa izahay tsirairay avy hanokatra ny fonay Jesosy a midanadana ny fonay mny alalan'ny fanahinao hidirana ao ao anatinay ao ka ianao tokoa Jesosy a no hitari-dalana anay ianao no hiteny Jesosy a ianao no hanokatra ny sofim-panahinay ianao ny hanokatra ny masom-panahinay Atakaranay indray Jesosy ny amin'ny teninao satria tsy takatray oh Jesosy ah raha ny fahalalanay na ny eritreritray no entinay mahatakatra an'izany fa mino sy matoky ah Jesosy ny herin'ny fanahinao rery ah ny herin'ny fanahinao Andriamanitra oh ary ho tsahy any anatinay Atakaranay an'izany. Dia ho velona Jesosy a! Ny fanahy noana rehetra rehetra any anatinay any. Ny fanahy mangetaheta rehetra any anatinay any. Ho fenoinao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Jesosy a! Mitenena aminay. Fantatro Jesosy a! Fa eto Ianao. Fantatro Tompo o! Fa miheno anay eto Ianao. Ary fantatro Jesosy a! Fa hiteny aminay Ianao araka ny fombanao. Jesosy malalo ndreto ary ny vahoaka anao tsirairay avy mitanatana vava Tompo ô! Mila ny fampaherezana avy aminao, mila ny herinao Jesosy a! Mila ny kasika ao Jesosy amin'izao ora sy fotoana izao. Matoky sy mino aho Tompo ô! Atolotray ny fonay tsirairay avy Araka ny tenao hoe anaka atolory ahy ny fonao dia ny fonay Jesosy atolotray anao androany ho sasanao sy ho diniovinao amin'ny alalan'ny teninao satria ny teninao Jesosy no mana tandindonao Jesosy Kristy Tompo ho velona any anatinay ka ho tonga fiainana ho anay ho fanilo ho fanazavana Jesosy ary indrindra indrindra ho aina ho anay tsirairay avy ny teninao amin'izao ra sivy taona izao Ny momba ahy Jesosy a dia Ianao mahafantatra Tsy mendrika akory ahy Jesosy ny hitsangana eto Ary tsy mahay aho Tompo ô, tsy mahay na inona na inona Fa miantehitra amin'ny herin'ny Fanahinao aho Jesosy Ary ho tsay aty anatiko Ianao no hiteny, Ianao no hanambara Jesosy araka ny sitraponao Izay tianao hamboara aminay tsirairay avy Ho voninahitry ny Anaranao Jesosy e Mitenena Tompo ô, mitenena Tompo ô, mitenena Fanahy Masina araka ny fombanao fa mihaino izay tsirairay avy. Misaotra Jesosy Malala ny fanekenao amin'izao ora sy fotoana izao hiaraka aminay. Amin'ny anaranao Jesosy no zoko mametrika izany vavaka izany. Misaotra Jesosy Malala. Amen. Mipetraka isika. Ny teny angalantsika fampianarana amin'izao maraina izao ry havana dia izay voalaza ao amin'ny Eksodosy. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo, raisintsika eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo, andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, dia filazantsaran'i Lioka, filazantsaran'i Lioka, toko faharoa ambin'ny folo, teny andininy faharoapolo ihany. Filazantsaran'i Lioka, toko faharoa ambin'ny folo, ny andininy roapolo ihany. Melona ny hamakiana ny teny ry havana dia izao an. Raha tonga eto isika tsirairay avy ireo, Dia tsarovy hoe ianao le invité ny Jesosy androany. Ianao le nasainy androany, vita ny fanasana, ary rehefa vita ny fanasana, vita ny nahandro, dia niantso ny olona rehetra Jesosy, naniraka ny mpianatra, antsoy, antsio ny olona rehetra fa vita ny fanasana, vita ny nahandro, antsio ny olona rehetra. Dia izao an, vitsy ny tonga teo amin'ny fanasana. Dia hozy Jesosy hoe, Atsoy indray ny kilemaina rehetra. Atsoy daholo, hozy izy, ny ankizy madinika, hihaino ny teniko fa efa vita ny nahandro. Dia mbola vitsy ihany ry havana no tonga. Androany ianao. Anisan'ilay nantsoina, anisan'ilay nandefasana ny invitation ianao androany, dia tonga eto ianao. Ireo tsika namaly ny antso androany. Ary tsy ianao ihany namaly ny antso an, fa ny Fanahy Masina izay niasa tao anatintsika tsirairay avy, satria ny Fanahy izay nitaomy Fanahy Fanahin'Andriamanitra ihany, izay ihany no zanak'Andriamanitra. Ka raha tonga eto tsika androany an, dia ataovy hoe Privilège be ho anao an ny fahatongavana hihaino ny tenin'Andriamanitra androany. Eksodosy toko fahenina ambin'ny folo andininy voalohany ka hatramin'ny fahavalo, vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro fahadimy ambin'ny folo tamin'ny volana faharoa taorian'ny nialany tany amin'ny tany Egypta, dia nifindra niala tao Elima ny fiangonana, Dia ny zanak'Israely rehetra ka niankany amin'ny efitr'i Sina izay eo anelan'i Elima sy Sinay. Dia nimonomonona tamin'i Mosesy sy i Arona tany an'efitra ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra, ka nanao taminy hoe, Injay anie izahay mba maty ny tanan'i Jehovah tany amin'ny tany Egypta, raha nipetraka teo anilan'ny fandroan-kena ka nihinan-kanina ho voky, fa nitondra anay nivoaka ho aty an'efitra ianareo hahafaty mosary izao fiangonana rehetra izao. Ary hoy Jehovah tamin'i Mosesy, Indro izao handatsaka ny mofo avy any an-danitra ho anareo, dia hivoaka ny olona ka hanangona izay sahaza hohaniny isan'andro. Iza hako toetra azy, na handeha manaraka ny lalàko izy na tsia. Aramby tamin'ny andro fahenina dia amboariny izay hazony ary hisy indroa toraka izay angoniny isan'andro. Ary hoy Mosesy sy Arona tamin'ny zanak'Israely rehetra, Anio hariva dia ho fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo hivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Ary rahampitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah, fa efa ren'ny fimonomonomanareo tamin'i Jehovah Fa izahay moa no inona no himonomonoanareo? Ary hoy Mosesy, Ho hitanareo izany, raha homen'i Jehovah hena hohanina ianareo anio hariva ary mofo havoky rahampitso maraina, fa efa ren'i Jehovah ny fimonomonomanareo sy ny monomonomanareo taminy. Fa izahay moa inona? Tsy izahay no himonomonomanareo, fa Jehovah. Fa Andriamanitra kosa nanao taminy hoe, Ry adala, anio alina no halaina aminao ny fanahinao ka ho an'iza izay zavatra noharianao? Amena. Izay ny tenin'Andriamanitra angalantsika fampianarana amin'izao maraina izao. Ireto zanak'Israely ireto dia fantatritsika tsara. Rehefa niala teo ambany ziogan'i Farao handeha ho any amin'ny tany Kanana, dia fantatr'isika tsara ny tantara rehetra. I Mosesy no nitarika azy ireo handeha ho any amin'izany tany Kanana izany. Fa rehefa niala teo amin'ny toerana izay niaingainy izy ireo dia izao, nandalo fisedrana maro. Voalazany ery ambony ery a, nisy rano lasa tonga nangidy, mamo ny ra, lasa nangidy ny rano. Be dia be ny zavatra nahazo azy ireo teny an-dalana teny ary izany no nampimonomonona an'ireto zanak'i Israely ireto rehefa nety Mosesy. Dia hozy izy Mosesy hoe, Fa maninona moa nareo no mimonomonona? Mahay an'izany atao hoe monomono izany tsika rehetra rehetra. Rehefa misy zavatra tsy ilain'ity vatantsika ity an, rehefa misy zavatra tsy ilain'ity nofontsika ity an, rehefa misy zavatra tsy mifanaraka amin'ity sitrapon'ny tenantsika ity an, dia matetika tsika mimonomonona. Dia monomonona tamin'i Mosesy. Fa hozy izy Mosesy hoe, fa maninona moa izahay no himonomonomanareo? Andriamanitra anie ilay himonomonomanareo e! Tia ny tenin'Andriamanitra aho, ho tenenina eto androany ry havana dia izao, fa ny teniny aho io fimonomonomana nataon'ireo zanak'Israely ireo. Kanefa dia izao aho, na teo aza izany zavatra rehetra nataon'Andriamanitra taminy, zava-mahagaga be dia be nataon'Andriamanitra taminy aho, teny an-dalana rehetrarehetra teny, dia izao, Nampisehoan'Andriamanitra zava-mahagaga fa izao, Tsy tsaroany eo akory ireny rehetra rehetra ireny. Tsy tsaroany hoe inona ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra, inona ny miracle nataon'Andriamanitra teny am-pandehanana teny. Be dia be ny zavatra nasehon'Andriamanitra taminy. Fa toa hadino, toa hadino ireny rehetra rehetra ireny, rehefa sendra ny olana Rehefa sendra ny problème, rehefa sendra ny zava-mahory dia indraindray toa adino. Fa indraindray an, le problème ry havana, io no atrehan'ny olona. Dia io an, ny fahavalo dia izao, alebiazina io. Alebiazina io problème-nao io, raha kely io an, dia izao raha vao tafiditra ao ianao ka mibanjina an'io dia miondrika eo ianao, dia mitazana an'io ao ianao, Dia ny asan'i satana dia izany, alebiazina io problemanao io, dia lehibe tokoa, dia izao, io indray no lehibe, fa tsy Andriamanitra, ilay nanao zava-mahagaga teo amin'ny fiainana, ilay nanao zavatra marobe izay tsy takatry ny saina, nanasaraka ny ranomasina mena, Teo anoloana, tao aorianan'ny Farao sy ny kalesiny, ny Ranomasina Mena teo anoloana. Izany anie ny lalana nandehanan'ireto zanak'Israely ireto e! Nandritry ny efapolo taona nihodinkodina teny, nihinana sakafo tsy maty hanohanana teny am-pandehanana rehetrarehetra teny. Satria ity tantara eto ity dia melohany ny niainany tany amin'ny tany Egypta hidirana ho any amin'ny tany Kanana. Izany hoe tao anatin'ny fanandevozana izany an, ty afaka tamin'ny fanandevozana dia teo amin'io an départ teo an andeha ho any amin'ny tany Kanana nisian'ity problème ity. Na teo aza izany an dia izao, mahavariana amin'Andriamanitra dia izao, Andriamanitra tsy mba tahaka ny olombelona ry havana. Izay maha Andriamanitra an'Andriamanitra. Na dia inona ara ny ataon'ny olona, na dia inona ara ny ataontsika azy eo amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainana, dia izao, Andriamanitra, izay maha Andriamanitra azy, dia manana fo, manana toe-panahy, tsy mba tahaka ny toetrantsika. Ny antsika dia izao hoe, aa, ka satria nareo tsy matoky ahy, satria nareo tsy mino ahy, dia izao, aa, tsy hanome anareo izay ilainareo intsony aho. Be dia be ny zava-mahagaga efa nataoko teo amin'ny fiainanareo, tsy tsaroanareo akory fa toa fimonomonomana no ataonareo. Izay ny maha Andriamanitra an'Andriamanitra ry havana. Vanim-potoana iorenan'ny finoana izao ry havana. Vanim-potoana tsy itoerantsika intsony amin'ny ny zavatra misy fa amin'ny finoana an'Andriamanitra. Vanim-potoana iorenan'ny finoana amin'ny zavatra tsy mety ho lo. Fa ho any amin'ilay fiainana mandrakizay, ilay maharitra mandrakizay. Fa inona moa no mahavariana antsika indraindray? Ary inona no malavo antsika indraindray? Dia izao an, ho an'ilay zavatra mora aloha. Misy tenin'Andriamanitra amin'ny Teniny mihitsy manao hoe. Aza mijery ny hita hozy izy fa ny tsy hita, aza mijery le, aza mijery ny hitanao io fa le tsy hita, fa ny tsy hita maharitra mandrakizay, zany hoe le zavatra tsy mety lo, zay no tena tokony ho ifantohantsika ry havana, zay no tena tokony ho tanjontsika fa tsy himonomonona amin'ny zavatra tsy tanteraka eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy. Na teo aza ry havana fahaverezan-kevitra teto amin'ireto zanak'Israely ireto, na teo ary ny finoany monomana, dia Andriamanitra, tena naneho mihitsy Andriamanitra hoe, moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko ve? Inona ny zavatra tsy efa nataoko? Moa misy zava-mahagaga izay tsy haiko ve? Izay ny tenin'Andriamanitra. Sarotra amin'ny olona ry havana. Sarotra amin'ny olona mihitsy ny raha vao tia nofo ity. Raha vao mieritreritra an'ity nofontsika ity isika, misy fahazarana izay ataon'ity nofontsika ity. Dia iny ilay zavatra fahazarana iainan'ity nofontsika ity, raha vao tsy tanteraka, dia mahatonga adin-tsaina, mahatonga problème, mahatonga zavatra sarotra, mahatonga fimonomonomana. eo amin'ny fiainantsika. Dia ity nofo ity ihany izany. Ireo nofo ireo anefa dia ambaran'ny Tenin'Andriamanitra hoe ny nofo sy ny fanahy, hozy Izy, dia tsy miaraka mihitsiny ireo. Kanefa dia matetika ny olona dia lavo vokatr'ity nofo ity. Ny inona ny nofo izay nahazo an'ireto zanak'Israely ireto? Resaka hanina anie ry havana e! Resaka hanina voalazany ery ambany ery dia hozy izy hoe, nipetraka teo anilan'ny fahandroan-kena ka nihinan-kanina ho voky. Resaka sakafo izany. Inay izay tany Egypta, naninona izay ry Mosesy no nentinao aty amin'ny, aty amin'ny tany tsy nahitanay sakafo aty? Nimonomonona tahaka an'izany. Resaka sakafo. Moa ve tsy izany tsika ry havana, eo amin'ny zavatra rehetra misy eo amin'ny fiainantsika tsirairay avy? Toa mimonomonona mandrakariva, mitaraina amin'Andriamanitra mandrakariva, fa androany ry havana Andriamanitra miteny. Androany Andriamanitra miteny amintsika tsirairay avy. Raiso io tenin'Andriamanitra io. Ren'Andriamanitra ny fimonomonoman'izy ireo. Onena ny fon'Andriamanitra. Ary efa onena ny fon'Andriamanitra dia izao, anio hariva hozy izy, anio hariva, fantatrareo fa Jehovah no nitondra anareo hivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Tsy niandry akory Andriamanitra hoe aa avelao aloha ao satria mimonomonona loatra, fa teo ihany Andriamanitra dia izao, anio hariva. Mahita fahagagana nareo. Inona ny zavatra ilainareo? Inona ny zavatra tadiavinareo? Inona ny maha ory anareo? Na dia teo ara ny fanaovana tsinontsinona ny zavatra rehetra nataon'Andriamanitra, dia mbola miteny Andriamanitra hoe, Anio hariva dia ho hitanareo fa Jehovah no nitondra anareo hivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Ary rahampitso maraina dia ho hitanareo ny voninahitr'i Jehovah, fa efa reny ny fimonomonareo aho tamin'i Jehovah. Izany maha Andriamanitra an'Andriamanitra ry havana. Nampandalovin'Andriamanitra mihitsy an izany zavatra izany. Nampandalovin'Andriamanitra teo amin'ireo tsy zanak'Israely ireto. Ary dia hitan'Andriamanitra mihitsy hoe hay ireto olona ireto an, ny ilainy an'Andriamanitra dia ny amin'ny nofo ihany. Tia nofo tia ihany, ary matetika isika indraindray dia tahaka an'izany ry havana. Rehefa mangataka amin'Andriamanitra dia tohany ny nofy ihany, Andriamanitra ô! Tena maro be ny problemako, mitaraina foana isika. Tsy mety manaiky ny situation izay rehetra hitondran'Andriamanitra. Mitaraina mandrakariva, mimonomonona mandrakariva. Kanefa ao anatin'izany ry havana dia izao ny tsarovana. Inona ny tenin'Andriamanitra tamin'ny sekoly alahady teo? Izy no fialofana. Izy no fiarovana. Izy no batery hanakiana antsika ny maha ory antsika rehetra rehetra. Andriamanitra anie miteny mihitsy ry havana hoe, Aza manahy, hozy Izy. Aza manahy. Fa io fanahiana io Io no mahazo antsika zanak'olombelona. Apetraho amiko ny fanahianareo, ny sarotra indrindra aminareo apetraho amiko, aza manahy. Fa impiry impiry za sy ianao ry havana, impiry impiry isika manahy eo amin'ny fiainantsika retraretra. Anio hariva ry havana, miteny aminao koa Andriamanitra androany. Toritenintsika tamin'ny ray aman-dreny tonga teto dia izao hoe io lalana andalovanao io hozy izy dia ahoana? Hitondra inona hozy izy? Hitondra inona hozy izy ry havana? Hitondra fiadanana kay! Hitondra fiadanana! Ianao mieritreritra hoe loza be ity. Problema be ty fa Andriamanitra hozy izy an! Hitondra fiadanana hozy izy ny ao ambadika. Ka raha anio ianao ry havana tsy fantatro, tsika rehetra rehetra mahalala, manana ny adim-panahy, manana ny manahirana daholo, manana ny mahory, Fa anio hariva, raha mino an'izany Tenin'Andriamanitra izany ianao, izay anie ilay atao hoe finoana e! Misy Tenin'Andriamanitra, dia iny Tenin'Andriamanitra iny, satria ny finoana dia avy amin'ny toriteny. Tsy misy finoana fotsiny hoe, ah, manana finoana be aho. Finoana inona ary? Ny finoana manana Tenin'Andriamanitra isika, Ho an'ireto zanak'Israely izay latsaka tao anatin'ny problema, probleman'ny hanoanana, dia inona no nalefan'Andriamanitra? Zava-mahagaga! Nalefan'Andriamanitra ny papelika. Nalefan'Andriamanitra io voalazany amin'io rahampitso, rahampitso maraina, dia omeny hanina, omeny hena, satria izay no tadiavinareo. Tsy fantatro hoe inona no tadiavinao eo amin'i Jesosy androany. fa minoa an'izany Tenin'Andriamanitra izany, fa raha mino an'izany Teny izany ianao, tanteraka, tanteraka izany amin'izay rehetra faniriana sy hetahetanao androany. Mampitombo ny finoana izany ry havana? Mampitombo ny finoana? Mba azontsika ve hoe efapolo taona nivezivezy tany an'efitra, fa dia izao, tsy rovitra ny akanjo, ny tongotra tsy marary, Ny nofo nihinana sakafo foana satria nihinana ny mana, hatreo no nisy ny mana, nanomboka teo amin'ny voany teo amin'ny tany teo amin'ny Farao hatreo amin'ny tany Kanana, hatreo ihany no nisy ny mana. Dia nihinana foana. Zase nao, hozy Andriamanitra androany, Dia hanampy anareo ireny rehetra rehetra ireny. Fa raha mikatsaka an'izany tokoa isika hoe raha tonga eto izaho sy ianao, na any amin'ny tokantrano misy antsika any, ny zava-panahy io, raha ny fanahy io no tena tiana hovokisana ka hitadiavina amin'Andriamanitra, dia miteny amintsika ry havana, mitsotra daholo ny zavatra rehetra rehetra, mandeha daholo ny zavatra rehetra rehetra. Tsy misy problème ny zavatra rehetra rehetra. Na dia heverina ho problème ary, satria amin'ny jentilisa, Dia tia nofo tia ny anazy no tena problème. Ka raha ohatra io no problème antsika dia izao, tahaka ny jentilisa ihany, tsy misy maha samy hafa amintsika ny jentilisa. Fa inona no maha samy hafa antsika ny jentilisa? Inona maha samy hafa antsika? Manana fiadanana ianao, manana fatokiana ianao, manana fanantenana. Izany ny miaraka amin'i Jesosy ho an'ny olona mino. Izany ny olona mino ry havana. Inona no zavatra mampatahotra antsika indrindra? Ny zavatra mampatahotra ny olona indrindra ry havana dia ny fahafatesana, fahafatesan'ny nofo. Fa tsy dia mba mampatahotra ny olona loatra ny hoe maty ara-panahy. Tsy fantatro. Raha mba nandinika sy nijery an'izay tsika. Fa izany tena mampatahotra ny olona mihitsy fa raha maty ara-panahy an, tsy dia mba mampaninninina ny olona loatra izany. Inona moa ny atao hoe maty fanahy? Ny manaty maty fanahy ry havana dia izao, ny tsy mahalala an'Andriamanitra, ny tsy manao ny sitrapon'Andriamanitra. Izany ny olona maty fanahy. Ka ianao androany, raha anisany ilay velon'ny ara-panahy, Izany hoe mino an'i Jesosy Kristy Tompo ianao, hafa izany ianao androany, dia izao, tsy manatahotra ry havana, satria ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe aza matahotra ianareo, aza matahotra ianareo, aza mierikerika ianareo. Izany anie ilay inoana ry havana e, aza matahotra, aza mierikerika, fa momba anareo aho. Rehefa nandeha niakatra ny tohatra fa izay moa ilay any amin'ny farany ambony indrindra no mipetraka. Dia hoy izy ilay rahavavy niaraka tamiko, Rahavavy a! Dia ahoana izany rehefa antitra nareo hiakatra amin'ity tohatra ity? Tsy raharaha be ve? Hoy izay aman-tserin'ilay rahavavy hoe, Rahavavy a! Ampy anao aloha ny andro anio. Ny anio aloha eto amin'ity toerana ity no mipetraka dia mandeha tongotra tsy misy ascenseur miakatra. any am quatrième etage mitatitra ny entana rehetra rehetra zay ary aloha le misy de misaotra ianao misaotra an'i Jesosy ianao misaotra Jesosy fa tsy hay fa nanina Jesosy de tena mijaly mihitsy tsy misy ascenseur hoy zay mantsy an'le ravavy hoe ny tenin'Andriamanitra de miteny hoe ambara-pahafotsy ny volonareo Izaho no hikarakara anareo. Izaho no hisahirana aminareo. Ambara-pahafotsy ny volonareo. Fampanantenana anie izany ry havana e! Izaho ry havana dia izao aho. Tsy matahotra. Tsy matahotra. Na fahafatesana ara. Tena miteny amintsika an'izany aho. Fa ny toky sy fanantenana ho anah dia izao hoe, Tafaorina ao amin'Andriamanitra ve aho? Mahatoky ny Tenin'Andriamanitra ve aho? Mino an'io Andriamanitra io ve aho? Satria Izy no Tompon'ny zavatra rehetra. Izy no manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra. Na tiany alaina androany ianao, dia alaina. Na mbola tiany apetrany eo ianao. Handalo ny aretina teo. tao amin'ny tokantranonay izany fa ny fantatray dia izao, androany aloha tsika dia tsy maintsy manaja ny mpitondra satria izay no fitondrana an, tsy hoe ny fanaovantsika an'ity masque ity dia matahotra fa fanajana ny ny lalàna, fanajana ny mpitondra ny anaovana an'io masque io. fa tsy hoe tahotra, matahotra sao voan'ny coronavirus. Rehefa nandalo tao an-tokantrano, araka ny lazain'i Tia teo, ny coronavirus, dia nataony nanao ny sécurité barrière rehetrarehetra, fa tao anatin'izany, asehon'Andriamanitra anao mihitsy hoe hatraiza, hatraiza ny finoanareo rehetrarehetra ireto? Mihorohoro ve ianareo? Taitra ihany aloha tamin'ny voalohany, taitra ihany tamin'ny voalohany rehefa vao naheno hoe nihosohoso tamin'ilay ankizivavy i Tia. Fa tao anatin'izany, izay no hitazomana ilay Tenin'Andriamanitra. Izay no hitazomana ny Tenin'Andriamanitra. Hoe tsisy hahakasika anareo, fa tahaka ny anaka an-driamasoka ianareo. Tsisy hahakasika anareo ny loza. Tenin'Andriamanitra izany ry havana. Ka izany no fampaherezana amin'ny fananana an' i Jesosy Kristy Tompontsika. Ny zavatra misy dia mbola averina ihany hoe matahotra ny ain'ity aintsitsika ity, ity aina ity tena mampatahotra antsika mihitsy. Voalazany ao amin'io Luka douze vingt deux a, Aza manahy ny amin'ny ainareo, hozy Izy. Aza manahy ny amin'ny ainareo, aza manahy ny amin'ny hohaninareo, aza manahy ny amin'ny tenanareo. Ka raha androany izany tenin'Andriamanitra izany tonga amintsika dia tena hoe raiso izany. Aza manahy mihitsy. Ny ankizy mianatra, aza manahy hoe ahoana ny fandehan'ity coronavirus ity izao any am-pianarana any, any amin'ny toeram-piasana misy antsika rehetra rehetra any, ahoana izao fa atao milaza zareo amin'ity mois de septembre ity. Dia hisy zavatra loza mihitsy, zavatra hiseho. Fa ny tenin'Andriamanitra ry havana dia hoe aza manahy. Aza manahy androany. Aza manahy, fa Izy no efa miady ho anao. Miady ho antsika Izy isan'andro isan'andro. Ka matokia, manàna fanantenana amin'izao fiarahana amin'i Jesosy izao. Izany anie no toky ry havana e! Fandehanana any amin'ny tempolin'Andriamanitra tahaka an'izao dia hanovozana hery. Azahoana ny Teniny, io lemàna omeny antsika, hoe inona Jesosy? Ny namana omenao anay androany dia izay ny fampaherezana ho antsika androany, aza manahy. Iza eo aminareo hozy izy no mahay manampy ny andro hiainany na dia kely akory aza? Tsy misy. Tsy misy hoe an ampiako indray andro ny aiko. Tsy misy. Ka inona moa no ataonao manoloana an'izany? Ny ataontsika manoloana an'izany dia izao, matoky an'Andriamanitra foana. Matoky dia mametraka izay rehetra izay tian'Andriamanitra hitondrana ny fiainantsika. Fa izy manana hevitra hiverana antsika te tena hoe hitondra fiadanana. Ka io loza na inona tsy fantatro, izay lalana rehetra andalofana. Ary izao, tsy maintsy mandalo an'ireny rehetra rehetra ireny isika. Fa aiza ny izahana ny finoana raha tsy mandalo an'ireny ady ireny? Eto teo no nahitana hoe naharesy. Voatohatro ity zavatra ity. Ampandalovina an'ireny rehetra rehetra ireny mba hahafahantsika, hahafahan'Andriamanitra mizahatoetra ny finoantsika. Ny hafatra ho antsika androany ry havana, ity Luka ity an, dia voalazany eto hoe, Ry adala hozy izy, raha ny ho anona no alaina aminao ny fanahinao, koa an'iza izay revaka sy izay zavatra rehetra noharianao? Mbola miresaka nofo ihany. Ary voalazany amin'io tantaran'i Luka, Luka faha toko faharoa ambin'ny folo io dia izao, misy an'ilay mpanakarena dia izao, Nanao fihariana izy, nanao trano fitehirizana dia nanao ny fomba rehetra rehetra hoe aa hitehirizako ny zavatra ny fananana fananana be dia be izy dia izao handrava ny trano handrava ny trano fitehirizako aho ka hanao izay lehibebe koa ary eo no hamariako ny variko rehetra sy ny fananako. Ny vavaka ataontsika dia izao hoe omeo anay anio ny hanina sahaza ho anay. Omeo anay an'io an, ny hanina sahaza ho anay. Ataovy ampy izay ry havana. Rehefa omen'Andriamanitra ny hanina sahaza, dia ataovy ampy izay. Fa maro, maro ny manahy. Ahoana izany ny hiafarako? Ahoana izany ny ataoko raha tsy izao, izao mbola tanora izao aho no tena mila miasa mafy mihitsy e? Mahatsiaro an'izany ry havana tamin'ny tany Madagasikara tany. Ao an-tokantrano ao dia izao, hadinona ny tokantrano ary fa ny afera ihany. Izany no tao anatin'ny sainy satria hoe te hanan-karena. Efa mpivavaka tamin'izany fa izany no tena nilofosana. Tsy ny fanahy no nilafosana hoe hitady anao mihitsy aho Andriamanitra, ataoko ahoana ny hitadiavako anao aho, ahoana ny tena mba ahitako anao izany, ahoana ny tena hoe ananako an'izany hoe Jesosy ato anatiko izany miaraka amiko isan'andro isan'andro, fanahy masina ato anatiko. Mpivavaka ihany fa nivavaka fa mbola izany ny havana ny voalohany indrindra, avela ny zaza ao tokantrano, avela mipiasa fotsiny fa izao izany natery, izany nihazakazahana tamin'izany fotoana izany. Fa ankehitriny ry havana dia miteny Andriamanitra hoe, ho an'iza ry adala raha ny ho alina no alaina aminao hozy izy ny fanahinao, ho an'iza io zavatra noharianao io? Mahaiza misaotra rehefa omena Andriamanitra ny sahaza. Omena Andriamanitra ny zaza dia efa zava-dehibe izany ry havana. Mihinana ianao, manana sakafo ianao, manana zanaka ianao, manana vady ianao, izany anie ilay ety amin'ilay nofontsika ity e! Fa raha an'io no alainy amin'io fananana io, ho an'iza ny fananana izay hariantsika? Miaria ry havana, harena! Aza miary harena ety an-tany hozy izy. Miaria harena any an-danitra. Faniriana any an-danitra, io ilay andrasantsika, io ilay lova andrasako sy andrasanao. Ary aoka izao vaninandro iainantsika izao hihazakazahantsika ho amin'ny fanahy. Ampy izay ry havana, ampy izay, ampy ny amin'ity nofo ity fa hihazakazaka isika rehetra rehetra, hihazakazaka hamoky ny fanahy. Mihazakazaka tena hita hoe ahoana izany firaisana amin'i Jesosy izany, ahoana izany hoe fiarahana amin'i Jesosy izany, ahoana izany hoe Jesosy no ny assurance amin'ny fiainanao izany, ahoana izany Jesosy hoe mitoetra ao anatinao izany. Raha mbola ohatra ianao hoe mbola tsy mahita an'izany, andramo ka iza ao, andramo ka iza ao dia tadiavo mihitsy izany rehefa ny hoe ahoana izany hoe ianao Jesosy ato anatiko izany. Fa ho an'i ze mangetaheta dia tena omeny ry havana. Izy le rano miboboka hozy izy, izy le rano miboboka. Ka raha te hahita fiadanana ianao, hahita fitsaharana ianao, zay ny hafatra omen'ny Tompo anao androany. Amoky ny fanahintsika dia ho velo ny fanahy. Ho tarihan'ny fanahy. Fa tsy ho tarihan'ny fisainana sy ny programantsika fa zay velon'ny fanahy hozy izy an. dia tarihan'ny Fanahy izay no Zanak'Andriamanitra. Mba tsy ho antsika tsirairay avy anie ry havana izany fanahiana izany. Raha randray aman-dinika dia matetika isika hoe hametraho fanontaniana mihitsy hoe ataovy pourcentage anie ao anatin'io sainantsika io, jereo hoe firy pourcent ao an? Firy pourcent ao a mba hisainantsika ny an'Andriamanitra ary firy pourcent ao a no hisainantsika ny problème? Te hitoetra ao anatin'izany ve ianao? Io saina io mihodinkodina misy tsy matory mihitsy a! Fa mihodinkodina, mihodinkodina ny ao anatin'ny sainao. Fandroany Andriamanitra te hiteny ry havana. Tsy hainy ny zavatra any ambony fa iza ny zavatra ety an-tany. Tsy hainy ny zavatra any ambony. Amboary, andramo anie izany e. Ataovy tenin'Andriamanitra mifehy ny hodikodina ao anatin'ny fisainanao io fa mampahery ry havana. Teneniko aminao izany, ahodino ny saina rehefa misaina ny zavatra ety an-tany. Mbola olona isika, tsy misy hoe tsy mandalo an'izany. Fa ataovy pourcentage manomboka izao. Firy pourcentage ny ao anatin'ny fisainanao io? Fa raha androany Andriamanitra miteny an'izany, dia izao hoe, raiso izany tenin'Andriamanitra izany. Raiso izany tenin'Andriamanitra izany. Anio aho Jesosy. Anio aho Jesosy. Anio aho Jesosy a! Pourcentage nao no feno ao anatin'ny fisainako ao, ao amin'ny fiainako rehetra mba hanjakanao Jesosy. Mba hitoeran'ny Fanahinao dia tena hahita ianao, hahita hoe ahoana izany fiarahana amin'i Jesosy izany, ahoana izany fiarahana amin'ny Fanahy Masina izany. eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Fa ny ambarany ary dia manana tena Andriamanitra. Manana tena Andriamanitra na tokana ihany ary tsy ary ho matadidy an'ity tenin'Andriamanitra ity daholo fa misy teny an izay ho fampaherezana ny fanahintsika tsirairay avy an amin'ny situation rehetra izay misy eo amin'ny fiainantsika dia raiso ireny an mba ho voninahitr'Andriamanitra dia faly Andriamanitra Faly izy amin'ny antom-pisianao satria kay ianao an! Misaina azy mandrakariva. Dia voninahitra anie ho an'Andriamanitra. Amen. Vavaka isika. Jesosy a! Izay Jesosy ny teny nomenao anay androany. Nanambara ianao Jesosy tamin'ny sitraponao ny hanananay fanetren-tena ao anatin'izany koa Jesosy fa hanananay fanetren-tena fa raha tsy manana fanetren-tena izahay manoloana ny fahalebiazanao dia tsy hahita anao mihitsy izahay. Ampianaro izahay Jesosy. Ampianaro izay hanana fanetren-tena eo amin'ny fiainanay isan'andro isan'andro manomboka Jesosy ao amin'ny tokantrano misy anay ao, manomboka eo amin'ny mpiara-mivavaka aminay, manomboka Jesosy any amin'ny toeram-piasana misy anay any, io tsy fanetren-tenanay io, fiheveranay tena Jesosy ho ambony, fiheveranay tena ho mahay ny zavatra rehetra, fiheveran-tenanay ho mahavany ny olana rehetra, izany Jesosy. Maharesy anay. Dia lavo izahay Jesosy ao anatin'izany. Tompo ô tonga ny teninao androany. Manambara aminay. Aza miary harena ety an-tany. Fa ny harena ety an-tany hoy ianao dia feno kalalao sy arafesina ireny. Mora lanin'ny kadradraka ireny. Fa izaho miaria harena ho anareo any an-danitra. le fiainana mandrakizay Jesosy e raha nanambara ianao ny aminy teninao Jesosy a impiry impiry zahay Jesosy ity nofonay ity Tompo ô ity nofonay ity izany no tena mampatahotra anay matahotra fahafatesana izahay matahotra izay sao noana izahay Jesosy matahotra izay Jesosy be dia be ny zavatra mampatahotra anay eo amin'ny fiainanay na dia izao aretina misy izao a Fa Ianao nampanantena anay androany Jesosy, aza manao Ianao na ny amin'izay hohaninareo na hotafianareo na ny amin'ny tenanareo fa aoka hisaina ny zavatra any ambony Jesosy a, ny ao anatin'io fisainana io indraindray anie izay Jesosy e, ao anatin'ny torimaso mamy izay omenao anay amin'iny ala mangina iny dia mbola ao Jesosy ny fisainanay mandehandeha tsy mety mahita tory izay Tompo malala. Kary zava-tsoa izahay Jesosy ety amin'izao tontolo izao misy anay. Fa aoka izahay Jesosy manomboka amin'izao ora sivy taona izao hikatsaka Anao. Aoka Jesosy ny Teninao ho be dia be ao anatinay ao. Fa rehefa feno ny Teninao izahay, tsy feno fotsiny fa miaina amin'ny Teninao izahay ary tena hoe mahita Anao izahay Jesosy. Mahita izahay Jesosy ary rehefa mahita Anao izahay Tompo Dia tena hoe mahatsiaro sambatra satria Ianao no mitari-dalana ny fiainanay. Ianao Jesosy no assurance tsara miantoka ny fiainanay amin'ny alalan'izany Teninao izany. Ka dia androany izay Jesosy malala, mametraka izay rehetra mety mbola manahirana anay, mametraka izay rehetra ny amin'ity nofonay ity eo am-pelatananao Jesosy malala o. Vonjeo izahay dia ampio izahay Jesosy Satria fantatray Jesosy fa Ianao efa mihevitra sahady, efa mihevitra anay isan'andro isan'andro. Ianao miteny aminay, ambara-pahafotsy ny volonareo. Izaho no hikarakara anareo, Izaho no hisahirana aminareo. Jesosy a, ampio Tompo malala, ampio hahaizana mitadidy an'izany Teninao rehetra rehetra izany, mba hahatonga anay Jesosy tsy hanatahotra eo amin'ny fiainanay, hahatonga anay tsy hanahy. amin'ny fiainanay rehetra fa matoky anao izay manana fanantenana izay Jesosy a! satria manana anao ianao mantsy le rainay tsy mba tahaka ny olombelona ianao Jesosy hoe mamilafila fa ianao rehefa tia dia tia anay hatramin'ny farany araka ny teninao ka dia misaotra Jesosy a! ampitoero any anatinay izay rehetra nambaranay Jesosy mba tena hoe ho tadidy Tompo malalo tsisy atsoaka an'izany any anatin'ny fisainanay ny fo amam-pananay rehetra rehetra any Fa hitadidy izahay Jesosy a! izay rehetra nambaranao tamin'ity alahady ity, satria nantsoina teto izahay, nasainao teto izahay, hihinana ny nahandronao izahay, dia indreto izahay Tompo a! nanaiky an'izany, dia matoky ahy Jesosy malala, matoky ahy Tompo malala o! matoky ahy Jesosy a! Dia misaotra indrindra Jesosy a ny fanekenao androany io voninahitry ny naranao zay rehetra natoanay dera laza ho anao Andriamanitra ô voninahitra ho anao ary amin'ny anaranao Jesosy no zoko mametraka izany vavaka izany misaotra Ray malala Amen. Dia mangataka ny chorale hiakatra ety hanao ny anjarany. Mandrapahatonga ny chorale dia ny tenin'Andriamanitra dia ny teny hoe teny rehetra azo avy amin'ny tsindrimandrin'Andriamanitra hozy izy dia fanitsiana, fampianarana, fanitsiana ny diso ka meteza izany an, raha izay ny zavatra hoe aoka isika tsy himonomonona, aoka isika ho feno fankatoavana mandrakariva dia tena hoe Matoky an'Andriamanitra isika, hamela an'Andriamanitra hiasa isika ao anatiny. Dia hihaino ny chorale isika ao anatin'izany, ho fiderahan'Andriamanitra hatrany.